هو الله الله الله الله هو الرب هو الإله هو الواحد هو الأحد هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو التواب هو الواسع هو الكريم هو العفو هو القدير هو اللطيف المصير هو النصير هو القريب هو المجيب هو الرقيب هو الحسيب هو القوي هو الشهيد هو الحميد هو المجيد هو المحيط هو الحفيظ هو الحق المبين هو القهار هو الخلاق هو الفتاح هو الودود هو الغفور المتعال هو المستعان هو الوهاب هو الخبير هو الوارث هو الولي هو القائم هو القادر هو الغالب هو القاهر هو البر هو الحافظ هو المليك هو المقتدر هو الوكيل هو الكفيل الكافي هو الأكرم هو الرزاق هو ذو القوة المتين هو غافر الذنب هو قابل التوب هو الملك جل جلاله لا إله إلا الله ذلكم الله لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الأسماء كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله من هو الله الله الله الله هو الرب هو الإله هو الواحد هو الأحد من هو الله الله الله الله هو الرب هو الإله هو الواحد هو الأحد هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو التواب هو الواسع هو الكريم هو العفو هو القدير هو اللطيف هو الخبير هو السميع هو البصير هو النصير هو القريب هو المجيب هو الرقيب هو الحسيب هو القوي هو الشهيد هو الحميد هو المجيد هو المحيط هو الحفيظ هو الحق المبين هو القهار هو الخلاق هو الفتاح هو الودود هو الغفور هو الرؤوف هو الشكور هو المتعال هو المستعان هو الوهاب هو الخفي هو الوارث هو الولي هو الصائب هو القادر هو الغالب هو القاهر هو البر هو الحافظ هو المليك هو المقتدر هو الوكيل هو الكفيل هو الكافي هو الأكرم هو الرزاق هو ذو القوة المتين هو غافر الذنب هو قابل التوب هو الملك جل جلاله لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الأسماء كل زمان نفدت ولم تنفذ بها كلماته ليس الكلام من الإله من هو الله الله الله الله هو الرب هو الإله هو الواحد هو الأحد من هو الله الله الله الله هو الرب هو الإله هو الواحد هو الأحد هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو التواب هو الواسع هو الكريم هو العفو هو القدير هو اللطيف هو الخبير هو السميع هو البصير هو النصير هو القريب هو المجيب هو الرقيب هو الحسيب هو القوي هو الشهيد هو الحميد هو المجيد هو المحيط هو الحفيظ هو الحق المبين هو القهار هو الخلاق هو الفتاح هو الودود هو الغفور هو الرؤوف هو الشكور هو المتعال هو المستعان هو الوهاب هو الخفي هو الوارث هو الولي هو القائد هو القادر هو الغالب هو القاهر هو البر هو الحافظ هو المليك هو المقتدر هو الوكيل هو الكفيل هو الكافي هو الأكرم هو الرزاق هو ذو القوة المتين هو غافر الذنب هو قابل التوب هو الملك جل جلاله بكل بنان والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الأسماء كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله من هو الله الله الله الله هو الرب هو الإله هو الواحد هو الأحد من هو الله الله الله, الله الله هو الرب هو الإله هو الواحد هو الأحد هو الرحم